Muito ótimo, porque eu pensei que já era assim, né? Porque um invasor na sua residência, você tem que reagir de alguma maneira, sendo armado ou não. Você não pode deixar uma pessoa entrar na sua casa e fazer o que quiser, o que bem entender. Né? Isso viola a lei e viola o seu direito, né? Então acho super, estou super de acordo com esse projeto aí.